の町がなくなりそうなのを放っておくわけにはいかないから今は頼れる大人もいるから先生こっちに来て私と一緒に乗る <laughs> 冗談だよいくらなんでもそれは無理だよねあの聞いてる 今めっちゃ真面目な雰囲気なんだからまったくおご苦労様って私の努力をよく知ってるって 私はもっと前に諦めてたかもしれない しかないこの町がなくなりそうなのを放っておくわけにはいかないから今は頼れる大人もいるから